Nice. माधव चौथ कैंपर की औरत बहन के लिए उड़ा is in the lead. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Killing spree for the red team! Red team victory has just been terminated. Cash one thirty rupees नहीं छोड़ो वन के टू सिक्सटी रुपीज इतना ज़्यादा नहीं मेरा गांव में कितना मालूम है ना one cake chicken eighty rupees है मेरा तो one ten only eighty rupees है वो चिकन का कंपनी में सिक्सटी रुपीज है वन के जो जो स्ट्रीम पे नया है भाई एक बार लाइक बटन दबा दो जल्दी से जल्दी लाइक हो जाना चाहिए गाइस जल्दी से सबने मिलकर लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा विजय भाई वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो और मिनी फोर्टीन का वीडियो जिसने भी नहीं देखा होगा कैश ओपनिंग जाकर चेकआउट कर लेना मैं वीडियो डाल चुका हूँ गाइस आज का like target thirty five subscribe like होने के बाद ही जो है आपको आईडी पर मिलेगा तो जल्दी से थर्टी लाइक कंप्लीट कर दो गाइस जो जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात सुन पा रहे हो बिजली हो या मतलब बोलो बोलो अरे क्या रे क्या बात नहीं कर रहा है क्या अरे किसी का माइक ऑन नहीं था मैंने सोचा अपना भी ऑफ रखो क्या बोल अरे हां यूएमपी नहीं ना एटीट्यूड नहीं कुछ से क्या बोल देखो देखो आउट जज भी निकल गया यूएमपी भी निकल गया कोई बात नहीं है गाइस सब नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा सब शादी नहीं करेगा तो तू भी नहीं करेगा हाँ नहीं नहीं वो तो पर्सनल लाइफ हुई ना तो ये भी तो तेरा पर्सनल मैटर है बोलेगा Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy down! You altered हो गया क्या? हो Bring up voice chat. आज तेरा भाई ने एक दूसरे बंदे की रूम में गया था पता है जाके सफाई कर गया था वीडियो देखना चाहता है तो देख दूंगा हाँ भाई देख बोल बोल रहा है वो बंदा बोल रहा है भाई क्या वो बहुत आमिर लौंडा है वे क्या गान का स्कीन है भाई क्या मार रहा है भाई स्प्रे कैसा है भाई हेलो फाड़ दिया भाई मैं मेरे मेरे हाथ मेरे हाथ ए में लग गया था <laughs> तो दुआ दुआ कर दिया सामने वाले का तुमने ओके ओके थ्री बोल रहा है बोल रहा है एडब्ल्यूएम पे एडब्ल्यूएम पे भी कॉन्फ़िग लग, लगता है क्या सतीश हाँ लगता है ना वो लोग बोल रहा है बोल रहा है एडब्ल्यूएम पे भी कॉन्फ़िग लगता है क्या चलो निकलते यार ये जो ऐसा मार रहा है यूएमपी किसके पास है देना लेट्स गो क्या यूएमपी क्या चाहिए यूएमपी किसका पास था Form up on me! M4 दे दो। Form up on me! I got इसका बाद- supplies! इसके बाद- I got इसको ले, supplies. इसको ले, इसको ले। एमओ भी चाहिए तो यूएमपी I का got देना supplies! थ्री जीरो थ्री में एक स्टॉप दे दो हमें अरे इतना पीछे मत जा उठ जाएगा ऊपर नहीं नहीं लगा दिया मैंने अच्छे से अच्छा, मैं भी तो जाऊंगा मुझे भी Marked a location. Marked a location. यार पेट भाई चलो भाई जल्दी से सबने मिलकर लाइक और सब्सक्राइब दबा दे लाइक सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया होगा लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा दे जल्दी से कौन मैसेज कर रहा है एक बार देख लेता हूं. बैठ. क्या बंदा आया अरे गया गया गया गया अरे बैग आ एक्सीलेंट वर्क क्या नहीं भाई लाइक कंप्लीट होने के बाद ही जो कस्टम होगा नहीं तो नहीं होगा अरे मैं क्या वो बताया वो यूरोप भी हाथ में था ना वो कुर्सी करने गया अच्छा, मेरा तो ऊपर ही है मिडिल में है पूरा मिडिल में है इसलिए उसको हाथ लग गया हम्म, हाँ चूतिया कहाँ निकल के जा रहा है कौन ड्राइविंग कर रहा है दो हाँ, कितना नंबर है कौन का हाँ। गाड़ी देख लो गाड़ी इधर चूतिया है मार्क द लोकेशन नहीं है ना अरे गाड़ी गाड़ी आ गई एनिमी मार इसको हट भाई कौन लग गया पीछे से प्लेयर आ रहा है पीछे से भाग गाड़ी अबे भाई छी basically out Enemy! Of Enemy Watch down! Out. Enemies ahead! Enemy! Enemy. work. Enemy! Enemy! वाल से क्या मतलब है क्या गलत बात चाहोगे तुम वो ब्रिज के साइड से निकल जाते ना तो नहीं आते बस इस साइड से आएंगे आएंगे पक्का अरे जोन भी आ रहा है क्या करें दिख गया बंदे को तीन बंदे को दिख गया लगते हैं ओम वो भी रैप देगा अपने बंदे को Enemy down. बैठा हुआ है गाड़ी ये होता है चूतिया के बाहर भाई मौत एमपी e का एमओ मांग रहा था कोई एमपी e का एमओ दिया ही नहीं सबने लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दे जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा दे जल्दी से I need a weapon. I need a backpack. I need armor. कोई कोई कवर सामने बीच में जाके बोला अरे भैया तुम कभी माइक ऑन करते हो कि नहीं एक नंबर हेलो और रगड़ी खींचे क्या हाल है दो मुझे दो डाल दो लाइव स्ट्रीम मेरा चालू रहता है बे आ जाओ ना अरे इस साइड आ जाओ थोड़ा डाल दो अरे अरे कहाँ डाल दिया किसी ने उठाया भी नहीं और जेस मेरा जादू है अरे ले ले ले ले ले अभी नहीं होगा रहने दो great. voy a por las nubes. Enemies ahead. Enemies ahead. सभी यही बता दिया अबे लोहे की माँ की सब No gun. Enemy! Enemy down! Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Hi bro, hello Ram Gaming YT, welcome to Steam bro. ये माँ की भोजन इसमें कैसे लग गया वे साला टीचिया गन गाइस जो जो लाइक बटन नहीं दबा लाइक बटन दबा दो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो यार जॉर्ज कोई बात नहीं सर नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं कुछ मिलेगा क्या इन लोगों का पता नहीं नहीं देने वाला इन लोग नॉट एशियन का ढेर लगा हुआ है ये वेलफेयर आने के लिए consumables. Sir, okay, 3x, 4x, 6x. Bolo. I got supplies. I got supplies. आया अरे आया आया आया अरे आरडीस भैया आपकी ड्रेस देखो इसको मार दिया था मैंने मतलब आता है कि भाग जाऊं I'm out. Need ammo. जाने फिर. I need consumables. मेरे पास है Hello. अरे तू जा तुम जाओ तुम जाओ मेरे, मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं जाने के लिए कुछ है ही नहीं तो तुम लोग जाओ भाई बाद में जाके मरने का कोई शौक नहीं है मेरे को फिर ऐसे ठीक फिर ऐसा बोलो ना नहीं कुछ जाओ जाओ तो मैं देश को बोल रहा हूँ किसी सुना नहीं देता है क्या कहाँ से खेल सीख गया मेरे पास देखो नेट भी है वो बात नहीं है मैं अपना नेट से भी मर जाऊंगा Form up on me. नहीं मेरे पास है ना लेकिन Form up on me. क्या रहेगा तुम्हारा क्या चाहिए तुमको M4 चाहिए मेरे से ले लो मैं शिकारा तेरा नहीं क्या चाहिए बोल अरे अरे मैं गैस के नोट ले दो जल्दी बोल जल्दी बोल अरे उतर भाई बैठना ना जल्दी जा जा रहा हूँ तू मुझे अरे अरे आने दो आ रहा था अरे रुको सबर करो आ रहा है ज्यादा मुझे पसंद नहीं मैं टंकी कैसे अरे यार यही पे तो रोकनी थी मैं गाड़ी लेके आता हूँ पीछे अरे भाई कहाँ चला रहे हो चलो फाइट हो हाँ रिच रिच चल जल्दी एनिमीज अहेड रुको ये पत्थर पे लगाओ पत्थर पे लगाओ enemy down enemy down enemy अरे मेरे पास देख मेरे पास देख मेरे पास देख लेफ्ट मेरे मेरे down! Enemy down! अरे भाई रीच गया Get in the car. Flare gun किसके पास है? Let's go. रात कर रात कर जा रात कर मेरे पास तो नहीं है दूसरा स्क्वाड बना लिया वहाँ पे ड्रेस पहनी नहीं बोलते जादू वगैरह ड्रेस Enemies ahead. सामने घर पे बंदा है दल्ला Enemy. Enemy down. Enemy down. Bring up voice chat. Enemy down. कौन है भाई bring up voice chat वाला Enemy down. ये क्या कर रहा था मुझे तुम लोगों का समझ में नहीं आया बे यार पीछे से मार दिया आरपीजी वाला भोजी को आरपीजी कहाँ चला रहा था एक ही तो बंदा था दोनों बंदा तुम लोग घुटनों पे आ गया हट कबार में मैं ओपन में दोनों तीनों का साथ फाइट ले रहा हूँ तुम तीनों दोनों कबार में मर गया हट पूरा मैच ही खराब हो गया अबे मैं जब ओपन में तो तो कवर में था तो कैसे मर गया तू क्या अरे आवाज नहीं आ रहा ओवर में अगर तुम लोग नॉक और फिनिश हो जाएगा तो हम कहा करे बे कवर में गाड़ी कहा रखी है अबे मैं पूरा सामने ओपन में आके तीनों को दोनों को नॉक किया हूँ और तुम तीनों दोनों पीछे ही था ना हाँ नहीं मैं तुम्हारे सामने था पीछे से मारा मुझे मैं आरपीजी वाले को ले लिया था S twelve K S twelve K तो क्या करे भाई हम करे तो करे क्या गाइस सबने मिलकर लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दिया जो जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा दिया जल्दी से guys Excellent work. Hello. Uh, मेरे पास आके क्या करूँ बता अबे हट हाँ आ रहा तो तू तू ये ना मैंने तू अबे अभी नहीं होगा अरे नहीं होगा टाइम टाइम हो गया ओ टाइम ही नहीं मिला हार हार हाँ अरे हाँ, नहीं मिला ला क्या करूँ सकना रहा आपण बोल सबसे कम बीसी का मीटिंग हाँ, से तो मेरा यही है बे आठ सौ का पिंग मारे कौन था जो भी पहन के खेल रहा हूँ चलो एक काम करते तुम बंगाली में बात करो मैं मराठी में बात करता हूँ मजा आएगा <laughs> कुछ समझ में नहीं आएगा एक दूसरे को अरे क्या क्या चाहिए मेरे को आज कुछ कमेंट लिखेगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई क्योंकि ये घर पे पाना उससे कोई नहीं आएगा मैं लूट रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा डेस्कटॉप काम नहीं कर रहा है वाईफाई नहीं चल रहा है तो मुझे डेस्कटॉप का बिना मुझे कमेंट नहीं दिखाई देगा गाइस तो इसके लिए सॉरी सबका कमेंट नहीं पड़ पाएगा लेकिन wait for one day only I need a U M P forty five जल्दी से यूएमपी 45 किसके पास है दिला enemy enemy down enemy enemy down Enemy down. OP or what? You name for them. Next upgrade कौन सा होगा पता है इसकी आवाज नहीं आ रही भाई excellent work king next upgrade करने आ लो अपना हाँ, बोलो स्कारल को उसका बाद होगा एरोब्लियम अच्छा अरे ये देख इधर आके देख से क्या ये ओपी लग रहा है बे शॉटगन चाहिए तो ले लो पेटरी में है Enemy! Enemy down! Mm -hmm. Marked an airdrop. Hey, come on, come on, let's go. I'm coming from behind. No, he's behind me, bro. Come on, come here. Marked a location. Welcome to Steam, bro. बंदा बॉट बॉट हाँ, होगा तो उसको इतना डैमेज जाएगा वो तो उसी को कहां से इन लोग खेलने आता है एनिमी अरे माई गॉप है बंदा बोल रहा था भाई क्या है माई गॉप करके बोल रहा हूँ मैं हाथ लगा रहा हूँ ऊपर से तो लगा एक मां लेकिन देखिए ऊपर गए ऊपर को वेट करवा रहा हूं एक कोना दे दे वो वो साइड वो साइड एनिमी एनिमी डाउन गया वो एनिमी Enemy down! और भी बंदा है गाड़ी आ गई एनिमी अरे इतना enemy enemy enemy down enemy down इतना अल्लाह क्यों हो रहा है भाई क्यों हेलकिट पे हेलकिट पे हेलकिट पे पीछे एनिमी डाउन एक भाग गया एक भाग गया तो दो सौ का प्रीम बना रहा है अभी अरे आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ एनिमी एनिमी डाउन आ जाओ बंदा एनिमी एनिमी डाउन नाइस हो डैमेज था enemy Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! अरे किंग गॉड मारने जा रहे हैं हम हां किल नहीं मिले मुझे वहां पे किल नहीं मिले मुझे वहां पे enemies ahead enemy help enemy down एक का था और हाँ तो छोड़ूंगा क्यों मेरे सामने का बॉट मारा हुआ से कोई तू ही मारा था हाँ मैं ही मारा था मेरा किल सबसे ज्यादा है अभी दस किल है हाँ। बस हाँ। ठीक है और मैं बुकिंग आने दे जितना भी था सब इसमें था अकेला मैं जितना बुकिंग आया हाँ। सब इसमें ही कर दिया हूं मोबाइल से हाँ, अभी और वो कॉल कर रहे बोल रहे इसका प्रॉब्लम है ये डेस्कटॉप का जो पोर्ट है ना पोर्ट हाँ। का प्रॉब्लम है इसका प्रॉब्लम वही वाईफाई वाला मोबाइल से कनेक्ट हो मोबाइल कनेक्ट हो रहा है कल इसका बोला हूं कल आएगा बड़ा मॉर्निंग इधर आ जाओ इधर आ जाओ छोड़ो इसको छोड़ो आ जाओ हां हम्म यार बॉडी मान लो ओ आरडी आरडे रे उधर का इधर आ जाओ धोनी साइड ही है नहीं बॉड मारो अरे ये लोग मर गया कैसे बे से बता वो बात बोला है वो देखा मैं ऐड कर दिया हां हाँ, हाँ, लोगों का ऊपर रेप कर गया तो रेप गया कैसे एक गेस्ट आया नहीं ये तो भाग रहा है देखो ये तो भाग रहा है एक शॉटगन वाला होगा तो ले हाँ, लेगा 106 छोड़ेगा ही नहीं हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ मैं कहाँ दिखा रहा हूँ तुम लोग तो यहाँ पे था ना तू हाँ। यहाँ पहाड़ी पे बोला ना तू मार्क द लोकेशन वो देख देख बंदा हाँ। वो एक है हम दोनों है और पता नहीं क्यों कौन कितना है फिर वो एक नहीं वो दो है तुम दोनों हो और एक कोई है तीन तीन हद से ज्यादा है तीन हद से ज्यादा है अरे भाई जोन में कोई तो नॉक हुआ गाड़ी कुछ फटी गया पूरा ही गया ना हेलो भाई कैसे हो बस बढ़िया आप और, और तुम बोलो किंग भाई ये ऊपर लेके चला जाओ तुम तुम चला जाओ ऊपर लेके चिकन वो अंजन अंदर है ठीक है रेडी हम्म? हो गया हम्म। तो सर क्या बोला डांस की रूम नहीं है रेडी करना सही रूम रेडी करो बस कितना काम क्या करो अरे मैं क्या बोला फर्स्ट फ्लोर का रूम चाहिए मैं सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का नहीं बोल रहा था तुम मैं बोला फर्स्ट फ्लोर का रूम चाहिए गेस्ट आएगा वही बोला तुमको तो ये भी ऑफ क्या बात है और ये 1034 में एसी नहीं चलता है ना इधर है ना रन करना हां वो बंद हो जाता है ट्रिप हो जाता है और मुझे पता है इसका ट्रिप होता है इसीलिए तो रूम रेडी करना नहीं तो तुमको थोड़ी भी बोलता इतना रूम रेडी करो अभी तीन गेस्ट का चेकिंग है और दो फर्स्ट फ्लोर में कहां है वे बंदा एग्जाम मैं लेवल टू लेके आया रुको जरा कमेंट करने का आज टाइम नहीं है बाद में देखते हो कमेंट हाँ अंजन आएगा अभी इसको वो किचन में आया जाएगा अरे भाई एक साइड इधर एक बंदा दिखा वॉच आउट इस साइड लैग हो रहा है मेरा बहुत हां हां एक दिखा मुझे और वो ड्रॉप पे जाएंगे ड्रॉप पे आएगा वो भाई नीड कौन डाल रहा है पास में गाड़ी फट गई कोई तो लटा होगा कहाँ पे <laughs> क्या बोलू यार भैया ओपे और वाट गाइस जल्दी से लाइक बता दबा दा लाइक दबा यार लाइक नहीं लेकिन को क्या उतार दिया गया भाई जिसने भी लाइक नहीं किया होगा लाइक कर लो यार और आज कस्टम नहीं बना रहे हो कल कस्टम बनेगा तो आज नहीं बना रहा है तो गाइस उसका मत मतलब पर मुंह मत देखो जल्दी अरे नहीं ये ना करो यार ये बेइज्जती ना करो अबे क्या कर रहा है भाई हाँ कि हमें चार नंबर कौन है बे भाई एक फास्ट अबे मेरे को कमेंट नहीं पाया जा रहा है अभी मेरे को बस डिस्टर्ब नहीं बात समझ के लिया करो किंग एक मिनट क्या लिख रहे तू टीम कोड देते बंदा आ जाता है मेरा पास कम है हम क्या करें उसमें लेट हो गया लेट हो गया बहुत लेट हो गया तेरा तो जो भी कमेंट है मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दे बाद में देख लूँगा मैं मैं बाद में पढ़ लूँगा जो भी कमेंट है तेरा क्योंकि मुझे अभी उधर देखा तो गेम प्ले नहीं ये डेस्टअप आज तेरे को पता है सब कुछ तो भी बंदी कर रहे तू Mm-hmm. फिर जो जो लाइक बटन नहीं दबा लाइक बटन दबा दो ये लाइक और सब्सक्राइब नहीं होना रुकना नहीं चाहिए होना नहीं है रुकना नहीं चाहिए बे आज में कोई आया ही नहीं है आजा रिच आया था दर्द रूम का है उसका बाहर शायद लेके आया होगा मेरे को पसंद है रूम पे रखा होगा जो भी Second floor, sir. Let's go! I need a mag. I got supplies. M4 पड़ी हार्ड है हम ले लो चाहिए तो rich down! Let's go! Let's go! Watch out! Get in the car. Enemy! Enemy down! Marked a location. Enemy down! कौन सी है कमल कौन सामान खुले घूम जाएगा घूम जाएगा अरे कौन ठीक है see. Watch out! Enemy! नाम चेंज कर लियो वो सब मत कर पहले ना नाम चेंज कर उसके बाद ही गेम स्टार्ट होगा जल्दी से नाम चेंज कर तू नाम चेंज कर पहले हेलो अरे सोच गेम का नहीं है उन्हें मेरे साथ बात हो गया उसका नाम चेंज कर जल्दी सुन पा रहा है कि नहीं पा रहा हम्म, कर कर करने कभी करो करता हूँ ना तो कर मैं तेरे को बुलाता हूँ मैच क्या लगाएगा पहले नाम चेंज होना चाहिए हाँ, उसके बाद ही मैच लगाएगा नहीं तो नहीं लगाएगा अभी जब तक नहीं नाम चेंज होगा मैच नहीं लगा रहा हूँ हाँ। या, या, यार सही बोले कौन है यार तेरा नाम चेंज तो क्यों बाहर तेरे को बोलना हाँ हो गया तेरे को किक आउट करके फिर बुलाएगा फिर से चालू करेगा हाँ। अभी भी नहीं हुआ चल देखता हूँ कब तक होता है हाँ चलो देखते हैं तब तक मैं किसका कमेंट आया था पढ़ लेता हूँ पढ़ लो पढ़ लो कोई ना कब होगा रे नाम चेंज भैया हेलो जल्दी करना बे हाँ जल्दी कर अरे भाई सब ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब नोटंकी मत कर मुझे नाम देखना चाहिए मेरा नाम कॉपी कर लास्ट में तू कह रहा है तेरा मर्जी पहले ये होना चाहिए कितना टाइम लगाएगा फौजी को तो बात करेगा क्या नहीं बोल पहले भाई जो भी स्ट्रीम पे नया भाई एक बार लाइक हो गया अबे निकल गया वो आ गया रिफ्लेक्स अरे रे यम रिफ्लेक्स बोलते हो रिफ्लेक्सिटी क्या कहते हैं जहर कर दिया हाथ लौड़े तेरे को कोल लीडर बना दिया ना रुक तू क्या है देख लेता हूँ तेरा पोजीशन अभी क्या है हाँ तेरे को कोल लीडर से राम को बोलना बे सुन क्या बोलते हाँ, वो तो बीसी नहीं बोलता मैं क्या करूँ बीसी नहीं तो तेरा भाई है तू ट्राई करना तुम दे दो ना मेरे को बोल रहे a return to lobby failed ऐसा बताएगा वापस अगर ऐसा बोला तो तू किक आउट क्या बे अभी वैसे हां दे दो रीनेम कार्ड एक्सीलेंट वर्क तुम दे दो रीनेम कार्ड क्यों उसके पास वीसी नहीं तू है ना हां मेरी भाई मेरी खोल के मारो तू 200 करोड़ <laughs> ए भाई तू क्यों चढ़ा जे चाहे तो उठा जल्दी क्या बोलते 200 करोड़ कौन है ये एमजी रिफ्लेक्स ये, ये रिफ्लेक्स कौन है बे रिफ्लेक्स इसको नेट करके पहले मारेगा उसका बाद जो होगा देखा जाएगा फॉलो कर तू नहीं तो तेरे को पहले ही नेट हाँ अरे हाँ। स्वागत तो नेट से ही करते हैं ना बाजी पटेगा फोड़ ओ भाई स्वागत ये क्या है सबका नाम आएगा क्या हाँ तो बे लीडर तो लीडर ही होता है यार रिस तेरा नाम आ जाता तूने लीडर तो लीडर ही होता है तूने ऐड क्यों अरे मैंने मिस्टेक नहीं, नहीं करे मैं खेला ही कहा जाता चुप रहे हाँ सर अरे देखता ग्लास चाहिए सर ठीक है एक ग्लास भेज देते हैं हम्म ठीक एक स्कोर चला गया इतना एक जल्दी आ गया मेरा पिंग आ रहा है आठ सौ का पिंग आ रहा है इसीलिए ग्लास भेज देना अबे भाई इतना लैग गल्ला बंदे अपनी साइड ऊपर एनिमी एनिमी एनिमी डाउन एक किल कौन चुरा ले मेरा यार किल अंदर आ अंदर चल चल ले Watch out! मेरे को खेलना ही नहीं है बे आ गया आ गया Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy down! अबे यार ले लिया इसको पूरा ही Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Dude, what is ऊपर से ग्लास चाहिए नवादीन सर को ग्लास चाहिए ऊपर से ग्लास लेके आना क्या हुआ भाई क्यों रो रहा है मंजिल में है ना ठीक है ठीक है चल okay okay Marked a location. I need consumables. Enemy down! Form up on me! भाई सॉरी भाई यार सब गलत चल रहा है मेरा साथ ही क्यों होता है ऐसे लेट्स गो चलो रे भाई आज कस्टम नहीं होगा क्योंकि भाई बहुत दिक्कत हो रहा है इंटरनेट पहले बात दूसरा बात मेरा पास अभी लाइक सब्सक्राइब हुआ कुछ कमेंट नहीं है कितना लाइक हुआ बे जल्दी कमेंट करो तुम लोग <laughs> क्या होता है ये तो- अरे सुन कैसे स्वागत हुआ पुलिस का enemy enemy down down! चोट और वाद भाई यहाँ पे Marked a बंदे location. Enemy! घर पे भी है घर पे Enemy भी है down! Enemy! घर में घुस गया Enemies ऊपर ahead! Enemy! Enemy down! किधर घुस जा शॉटगन की मां की सैया भैया एनिमी डाउन वाह बहुत अच्छे रहा है एनिमी एनिमी डाउन ए हेल्प के डाउन एक्सीलेंट वर्क हेल्प के डाउन जल्दी enemy. अबे. Excellent work. यार. Help! Excellent work. देखो अगर बम गिर गया तो अपन ले दोनों अबे रीच किट दे देता है एनिमी डाउन Enemy down! गाड़ी आ गई Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy down! एक गया एक बचा Excellent work! Enemy! हीलिंग ले लो हीलिंग कर लो पहले जल्दी एक नॉक है इसका बंदा यार थोड़ा Enemy down. Oop. अरे इतना लैग क्यों हो रहा है नहीं बहुत लैग हो रहा है अरे मेरा तो बहुत लैग हो रहा है मैं क्या होता खेल ही नहीं पा रहा हूं <laughs> वो क्या बोलता है रिफ्लेक्स क्या बोलता है क्योंकि तू झाटू है कौन झाटू है कौन पहले मर गया उसे ही पता चल रहा है भाई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तू डरपोक है बोलता है <laughs> अबे रिवाइ दे रहा था भाई आई नीड अ मसल और और और और कानों फिर और बना से और बना से बाहर मुझे लगा तेरे को ऊपर से पड़ी कोई ना मैं भी आ गया तेरे पास आ गया ना तेरे पास मैं भी अरे बैठ भाई जोन आ गया पहले हीलिंग नहीं अरे वो बोल लेट्स गो हां आई थिंक मुझे बाद में लगा कि हो जाता बाहर भी एक्सीलेंट वर्क एक ही बंदा एक नॉक हो गया गेट इन द कार कहाँ है बंदा हम्म आई डोंट नो एक काम कर आर्टिक्स था बगी लो तुम भी घूमो जाओ हम्म हम्म हम्म स्पीकर ऊपर कोई नहीं Enemies ahead. Enemies ahead. Hey, ही बंदा that? वो नॉक Knock, गया नॉक वाला फिनिश है रुक क्यों रहे हो स्की करो जा हाँ खुश है। अबे साले कहाँ है आजा आजा यार आजा सामने तो आ आजा हाँ लग रहा Let's go! पहाड़ के साइड स्टेडियम वाले Enemies ahead! Enemies ahead! down. God था यार ये भी लास्ट वाला मुझे दिख लेट्स प्ले द है आज कुछ बोलने का ही नहीं है बे आज कुछ बोलने का ही नहीं Thank हम्म। you. मॉर्निंग से इलेवन थर्टी से yeah. तो मुझे कॉल और मेरा रिटर्निंग सामने आया तो बैंक यहाँ पे हाँ अरे सन्नू भैया कैसे हो हेलो सुनो भैया हेलो कौन क्या हेलो हेलो हाँ, भाई कैसे हो भाई जो जो लाइक बटन नहीं दबा लाइक बटन दबा दो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार लाइक सब्सक्राइब बहुत जरूरी है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब उनको दबा दे और उस दिन उस दिन घूम को मार के इसलिए भाई सॉरी हां देखा हो लेकिन हो अपना दूसरे एक है और एक नीचे बंदे हैं नहीं भैया हम पहले से ही तो, तो हमसे नहीं हाँ, तो उसको नेट कर तू तो उसको नेट कर अरे तो यार क्यों मार रहे हो यार तुम लोग अरे रिप्लेक्स है क्या भाई अरे रिप्लेक्स तू नेट क्यों कर रहा है एक काम करना टू टेन में दो ग्लास दे दो गेस्ट आगे हाँ दो ग्लास लेके जाओ दे के सो जाओ कुछ इमरजेंसी अगर ज़्यादा होता है मैं कॉल कर देता हूँ आ गए में आ गए में में आ गए अरे एक जगह उतारना क्या कर रहा है excellent work अरे क्या एक्शन वर्क क्या है two ten two number number two zero two one zero एक जगह रहो सब ये इतना लैग हो रहा है क्या होता है एक नंबर पे रहना है राइट करना है राइट करना है कौन मैसेज कर रहा है भाई नीचे उतार के मार नीचे उतार के मार जल्दी एक नंबर पे रहना हां ओके तो भाई आज मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन का बहुत इशू हो गया है डेस्कटॉप में इसमें तो वाईफाई चल रहा है बट डेस्कटॉप कनेक्शन ही नहीं हो रहा है तो वो कल से हो जाएगा तो कल से आपको पूरा जितना रिप्लाई है और कल से आपको आ जाएगा कर ले इतना ही फिर मिलता हूँ और एक तबाही वीडियो के साथ तो टाटा गाइस